Saluton al cio, jeni vu di, vi, dio, kai cinocte mi devas paki cion por mia voyaggio al balio, kai poste al congresseio. Nu, mi devas diri che dum citiu voyaggio, gi daudos uh, eh, presco du semainui, mi nur povas porti con mi unu solan torenistron, char mi ne volas pagi por controlita pacaggio, do mi devas meti cion en ci tiun trodenistron. Do, mi faras tion nun, ca vi devas suferi con mi, cia mi electas cion. Do, jen lo trodenistro, ca mi podas comenzi paci cion. <laughs> Do, nu ni besones multe da subvestui. Do, uno, uh, eh, du, tri, kvar, uh, blua, kvin, uh, kai ses. Do, ses subvestui, char mi ne purigis la aliaen kai anka mi bezonas kelkain paduin da strumpeto do unu du uh, tri kvar kvin um fek mi ne havas pli kai kompreneble mi bezonas kelkain chemizo do unu blua dua blua kai oranja bone kompreneble mi bezonas unu tigran kostumon por la tre bona sekso kiun mi havos Mi bezonas unu brunan toĉmizon por dormado, ĉar kiam mi dormas, mi ne bezonas pantalonon kompreneble mi bezonas mian teko komputilon tiel mi povas fari la redaktadon kaj ankaŭ la muntadon kiam mi estas tie kompreneble mi bezonas kelkajn tranĉilojn por ke mi povu tranĉi mian en aviadilan manĝaĵon do jen unu jen du jen tri kaj jen kvar bone Mi audis ke en Balio estas tre varme, do mi decidis alporti kun mi mian ventumilon kai se la io mette en uigas min mi decidas al porti con mi mi an dinosauron do yenji sidu tie estu bona dinosauro kai bedal din de last tempe mi fekis multe do mi besonas ion da necessaria papero do yen unu yen du oh fek yen tri kvar bone Kai mi audis ke Balio es es timiga mi gelando do mi decidis cides al politi kun mi mi an grandan elmon char mi mi besonas iun en por de konsili min do ien elmo elmo es tu citie bone Do mi credas che tio esos cio grava do tio esos cio Se vi shatis ci ti un Shatu gin disconigo gin un bono mian canal Se vi ancora ne abonis che mi vidas vin ciuen E la venuta filmo Cai se vi ne estos tie Mi granda elmo trovos vin <laughs> Kai, kiel ciam Mi volas dungi mian donat santon che Patreon Char vere sen ili Mi ne povas daudigi ci ti un canalon Ili estas la viv sango de ci ti un kai mia just nuna i dona tanto i estas and dre temp bon coda commentanto chris pedu craig robertson gb ante vo vo vo punto fine fine punto ito jacob james Harlan, jz knuckles la stranga lex de olivier ludisto magrita kilpack robert nielsen robert port sarah sc shane power tommy lindsley andy Martinez, kai you know who